someone not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? bare går og går og går. Må ha raske brillene på. Raske brillene. Man må ha noe som henger i istedenfor. <laughs> <laughs> ja. Who's <laughs> gonna save you? gonna make Ja. Ingen tåke i dag. je lang niet voor weer Ja. Dit doe ik ook. Sikkert een fin badeplaats. En dan morgen. Am I one of those crazy Samme temperatuur som i Myrktjern, eller? 25, ja. <laughs> Minus. you don't have to er flott. Her ser vi langt. står du høydemeteren nå der. 1039. Fossvatnet, ja. Fossvatnet. Da var det kaffetid. Kaffetid. Fem kilometer og godt på vei ned igjen. Og ingen skobytte. Ingen skobytte. Da blir det helt rolig. Ja. Her blir det kjeks og kaffe. Der oppe langt bak eh, Blåfjellet. Nesten ved Ski. Ja. Må ha et mål. Da er det bare å nyte tilværelsen. For en fin tur. heldig heldige.